Sejumlah rekaman warga menampilkan saat banjir bandang menerjang enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu kemarin. Keenam kecamatan yang terdampak adalah Cipanas, Sajira, Curug Bitung, Lebak Kedong, Muncang, dan kecamatan Ciwaneg. Allah Akbar Allah Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beak SMP mau hiji diakan bangunan. Allahu Akbar. Aju ke mana orang iya? nak. Ada baik tak ngesain wah geus kodinya. Kumaha? Oh, jalan. Astagfirullah. Ya lewat tali. Tuh batur lewat tali tuh. Gumayo, bismillah baik kadinya. Oke. Haji. Bismillah baik kadinya. Seorang seorang ya. Pe, mana si Ape? Ape mana? Eh. Siapa geron gitu, Pak? Pe. Allah Akbar. Allah. Ini Citagol Gag ya Allah. Citagol Gag. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Balik Itu mau rusog itu. Hey, astagfirullah eta. kemana eta. Hey. Lagi nang Hey udah udah mundur mundur mundur Mana kali itu jalan siapa itu jalan siapa kali itu Mundur, mundur. Allahu Akbar. itu. Siapa yang dia ya? Iya mah bagus iya nah. Konturnya bagus. Iya ke. Kia jalan kia.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 Mohon doanya kepada masyarakat agar kami dalam menghadapi musibah ini bisa tabah. Amin ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamatkanlah kampung Somang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lindungilah kampung Somang ini ya Allah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang yang ini Penampungan terakhir sudah tertutup oleh air. Penampungan terakhir.